为什么泰拳手这么硬？这是网友问的，我要回答你们。其实不是只有泰拳手这么硬，你们有一个严重的误区啊。首先，规则决定了这个项目是怎么打。泰拳的规则有膝有肘，然后呢，包括进攻要看到位移，然后看到有效进攻，对吧？散打选手就不硬吗？你误以为不硬，因为散打的规则不太一样。散打有的时候，比如扫踢的规则是，它大概叫鞭腿，对吧？它踢的时候，有的时候它需要需要声音。 便于让裁判看到，哦，这是有效进攻。泰拳不一样，泰拳那一下要看到砰，你腿是有有位移的，要打砰，有表情的，是这种感觉。所以说，散打的规则是，哎，我要踢得快，要快进快出，然后要有声音。所以说，散打它打法就不是一样的，明白吗？它不是说他们运动员不够硬，包括。 你说空手道，空手道的兄弟们也是非常的硬，你没见过他们连续一个人踢多少个棒球棍吉尼斯世界纪录的挑战，你没有见过，哎，非常的硬。只是在国内，现在越来越多的人在练泰拳，无论是职业运动员还是业余爱好者，因为这项运动在全世界算是站立格斗里面应该是最流行的了。而且国内来讲，你越来越看到泰拳的厉害，但不代表别的选手不够硬，这是个认知问题。